大家好，嚟到咩咩玩游戏王嘅时候啦，今日咧九月十四号新出咗个谜题嘅，希望咧大家都秒过啊，咁咧就唔使谂咁多嘢咧，就分拍俾大家睇下点样过嘅。咁咧先将对面嘅真红嘅黑龙嘅怪兽啦过落去我哋嘅身上，然之后杀咗佢啦，不用多谂。好，冧佢，然之后咧加工落去自己嘅剑士身上。 跟住呢兩隻咧自殺得噶啦，非常簡單。好，拉落去，跟住再自殺。跟住蒼然戰士就愛就除愛攞呢只蜂王啊，蜂王騎士係嘛？係蜂王騎士上場，然之後硬掘佢啱啱同佢完咗。跟住第二場係點樣過咧？都係非常之簡單。 先嚇，好攞好啦。嘟嘟，咁呢度咧都有少少複雜嘅，次序咧就唔好錯啦，啊，因為咧都比較麻煩嘅。好要一個回合殺咗佢，咁咧唔好攞咁多，就召咗出嚟先。 跟住咧就用你嘅后场玉碎，将对面嘅卡咧就破坏嘅。哎，千祈唔好揿错，我争啲揿错添。好，炸咗对面两张后场。跟住啦，唔使谂咁多啦，梗系继续照啦。咁一定要照晒出嚟噶啦，因为咧你好担心咧就做错一个动作。 然之后咧系点样做咧？就系咧做一个升级召唤。咁咧佢已经冇用噶啦，因为已经扣晒血啦嘛。跟住落骨。咁边张都冇所谓嘅其实。跟住特指破咗其中一张。咁记得一定要咧就精将按魔召唤咧整落墓地，系一定嘅。咁然之后魔神啊。 咁你而家系除外三张天使族嘅卡，然之后咧就系正话俾我摸召唤要除外啦，跟住发动效果，再将对手一张嘅三头蓝眼白龙咧移除，跟住凰神，唔系凤凰神系大气圈神鸟成鬼几多条嘢，就攞出嚟，跟住将对面嘅卡抢过嚟啦，咁就打死佢。 就係咁簡單，希望大家可以秒過所有關卡，容易攞石啦！今日節目時間去到呢度，各位就見拜拜。